Astăzi vreau să vorbesc despre a te juca. Pentru mine este cel mai frumos verb. A te juca reprezintă um, exact uh, ceea ce fac eu cu copiii, mă joc cu copiii, mă joc cu adulții, exerciții de improvizație. Și pentru mine înseamnă a um, face real, uh, a face reală o, o lume imposibilă. A face posibil imposibilul. Asta înseamnă pentru mine a te juca. A-ți permite orice. Pentru tine ce înseamnă a te juca?